هو صاحبي ما كتبكي ضربني باك علاش حيت ضربت خويا الصغير علاش حيت خويا الصغير ضرب اختي علاش حيت اختي ضربات امي علاش آه، حيت امي ضربات با علاش آه، حيت با ضربني علاش ضربك ضربت خويا الصغير